皆さんこんにちは福岡市より参りましたキリキリ舞と申します元気いっぱい精一杯演舞させていただきますのでお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いしますそれでは参ります踊り子気をつけお客様に礼よろしくお願いします あまたの魂ここに咲く夕風運ぶ笛い。と灯る明かり遠い夢思い出ひとひら 夕日 thank you いくぞ見せろ炎天か。一つ一つの輝きが人々をひめききが闇を切り裂く正義が僕らを導く明かりとなる見上げた空に 舞い落ちる夢のかけらを忘れない

撤収